Sveiki mūsų kanalo žiūrovai. Šiandien vyriška virtuvė svečiuose pas Arvidą ir bandysim pagaminti šernienos troškinį Arvido receptas. Šiam patiekalui reikės šerniena, lašinukai, džiovinti, grybai, šampinjonai, paprika, svagūnai, morkos, bulvės, pomidorai, salierai, česnakas, prieskoniai, pipirai, druska, kalendra, paprika, raudonėlis, reikės vyno ir aliejaus apkepiam bulves aliejui. 15 minučių kepė bulves, išimam. Padruskinam, išpilam aliejų. sudedam lašinukus. Apkepė lašinukai. Sudedam šernieną. Apkepė šernieną, sudedam svagūnus, maišom. Truputėlį apkepė svagūnai, sudedam morkas kepame ant aukštos liepsnos, sušilo morkos, truputėlis vandens. Pirmą kartą dedam druską, sudedam pomidorus, sudedam salierus ir stambiai pjaustytus česnakus. Sumalam pipiriuku. Sudedam papriką, gražinam apkeptus spirgus, saldi paprika, raudonėlis, truputėlis kalendros, kelias šakeles čiobrelio rozmarino. Praėjo valanda, nuostabus traškinys. Dedam dar šampinionų. Grybų per daug niekada nebus. Ir raudonas vynas. Sudedam bulvytes. Praėjo dvi valandas nuo viso proceso pradžios. Paburstam žalumynais, petražaliu. Gražiai atrodo. 50. Padarėm šį patekalą, šernienos troškinį pagal Arvidą receptą. Paragaukim. Galiu pasakyti pasaką. Pakiršęs grybai pagrindinį skonį davė. Arvidai, tu meistras? Ne, meistras uh, Artūras. Mes pameistriai. Iškirpsim? Vienareiškiškai. Nes tu veistas. Ir gintas. Aš galiu pasakyti, šitas turškinys yra pasaka. Taigi, prenumeruokite mūsų kanalą, stokite į Facebook'o grupę Pasaulio pateklai gaminame Kazanę. Visiems skanaus. Skanaus. Эрике...